هل كانت غالي؟ لبشت السوق كلها أدور لي شوية قطروس لكن المقاوتة ما أتكلم إلا من المخر الصيف ما يجي وإذا ما تستعلم الملفات وارجع اشتري من بيت صغير ذا الحين قوم شوفي لي خمسة ألف خزن